এই তাই গাব বিচাৰিছে মই তাই আচলতে প্ৰথমতে গান গাবলৈ আহিছিলে মোৰ ওচৰলৈ মুঠতে এক্টিং কৰালোঁ আজি এই গানটো গাব বিচাৰিছে কেনেকুৱা গায় মই নাজানো কিন্তু ভালকৈ গায় গান গায় কিন্তু মোৰ লগত মোৰ লগত প্ৰেক্টিছ নাই চ' ক'ত ভুল চুল হ'ব পাৰে ভুল হ'লে মই ধৰি দিম একো নাই গানটো ইয়াত লিখা আছে তই চাই চাই মোক ফ'ল' কৰিলে হ'ল হেল্ল' চেক হেল্ল' নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে সকলোলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আজি দাদাৰ লগত প্ৰথমবাৰ গাবলৈ ওলাইছোঁ মঞ্চত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব আৰু দাদাৰ কাৰণে দূৰকৈ এটা হাত চাপৰি ধন্যবাদ করারি রে রে রে রে রে রে রে রে জানো জানো ময় জানো তোমার হিয়াময় ছিল হিয়ার কথা ময় খুলো সকুত মায়াময় খানো সানো নাৰাধি ৰে ৰে ৰে ৰে ৰে নাৰাধি ৰে ৰে ৰে ৰে ৰে থেংক ইউ Thank পাৰিবি you.